Hola, soy Tamarana Anabel Navarro y este es otro Vivir Digital. Hoy quiero hablarles un poquito sobre Instagram. Ayer justamente estaba hablando con una de las chicas que trabaja conmigo y estábamos conversando sobre, bueno, qué va para los posts, esto va para las historias, o esto va para Instagram TV, o esto va para el feed. Y resulta que Instagram, bueno, al igual que casi todas las redes sociales, hoy en día tiene como varios canales de publicación dentro de la misma red. Entonces ya Instagram no es solamente publicar fotos que se ven de tres en tres en el feed, sino que también tiene ahora las historias y que también tiene ahora el Instagram TV, IGTV, como se le llama. Y cada uno tiene como su formato o su tipo de contenido tal vez recomendado para ser publicado en cada espacio. El feed, que son los posts, ya saben que son eh, o, sí, o imágenes que deben ser cuadradas o pueden ser videos alargados, pero en ese caso los videos no pueden durar más de un minuto. Por eso vienen a crear Instagram TV o IGTV, donde los videos pueden durar desde segundos hasta 60 minutos, que es una hora. Recientemente además, Instagram TV ya no solo admite videos verticales, sino también videos horizontales. Hace como una, dos semanas, hace pocos días cambiaron este formato que era además un, gran reto para muchos amigos realizadores de videos, <laughs> algunos que conozco y que conocemos, los que estamos por acá, sabemos que era un gran reto lograr que hicieran algunos videos en formato vertical, pues ya esto no es un dolor de cabeza porque Instagram TV, IGTV, permite ahora videos en horizontal, como les digo, que duren hasta una hora. Y simplemente al voltear el teléfono, él va a ajustar el video para que se vea completo. Entonces tenemos los posts, que son este formato cuadrado que admite videos de hasta un minuto y tenemos el IGTV que admite videos ya en horizontal y de hasta una hora. Lo único es que al publicar en IGTV, si el video dura un minuto o más, tienen la opción de marcar que les salga resaltado en el feed. Así se publicado en IGTV, les puede aparecer en el feed. Esto les va a ayudar a que más personas lo puedan ver. Un dato también es que si el video dura 10 minutos o más, deben cargarlo a través de la computadora, no lo pueden subir desde el teléfono. Para cargar ese video en IGTV que dure 10 minutos o más, deben ir a instagram.com diagonal o slash tv diagonal o slash upload. Y tenemos también las historias. Como sabemos, las historias están de moda en todas las plataformas, incluso WhatsApp, que es una plataforma de chat y de conversación personal de mensaje uno a uno, también ahora tiene las historias. Las historias duran 24 y estoy segura que las historias en todas las plataformas han estado inspiradas por ese boom que fue Snapchat, que son historias que desaparecen. Las cosas salen publicadas pero desaparecen. Eso quiere decir que tenemos solamente 24 horas para captar la atención de quienes nos leen, de quienes nos siguen y que hagan clic, que respondan o que interactúen con nuestro contenido. En las historias en Instagram todo el contenido sigue siendo vertical, entonces hay que crear un contenido especial para las historias. Digamos que tenemos, no sé, una imagen o un video que queremos publicar en todos los espacios disponibles en Instagram, tenemos que pensar que para el feed debe ser cuadrado para que se vea de la mejor forma posible, que para IGTV puede ser un video horizontal o puede ser un video en vertical y que para las historias tiene necesariamente que ser vertical. Una gran ventaja de las historias en Instagram es que si la cuenta de Instagram tiene más de 10.000 seguidores, puede incluir un link donde la gente puede hacer swipe up o puede deslizar hacia arriba y podemos hacer clic a bien sea una noticia, bien sea un portal de compra, o un portal de información, una biografía o lo que sea. Eso es una gran ventaja porque es el único sitio en Instagram donde se puede hacer clic en las publicaciones constantes. Otro espacio que a veces yo recomiendo para utilizar y colocar los links allí es el perfil. Ya saben que el perfil permite que uno coloque un link de alguna página web que uno tenga como referencia de su negocio o a nivel personal en el caso que es una cuenta personal. Pero si no es ese espacio, pues las historias es donde podemos hacer clic en Instagram. Entonces, bueno, estas son como los tres, digamos, los tres, las tres vías por las que se puede circular en Instagram. Espero que les haya sido útil y que les haya ayudado un poquito esta explicación y esta diferenciación. Y así que ya saben, si tienen preguntas o consultas en las que creen que yo les pueda ayudar, por favor no duden en escribir aquí en los comentarios por mensaje privado o por mi WhatsApp o por mi email. Gracias, nos vemos en la próxima.